الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا رسول الله نبيو أظن تتكيو إلى نيتيو قلبي غني معكو ديبي نفضل تقوس اللي نار صهام تكتي نبيو أظن بكليو إلى نيتيو قلبي غني معكو ديبي نفضل تقوس اللي نار صهام تكتي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا رسول الله يوم أذان لولها أرلده كسيدي دمان نحاري سلي نفتن كوغو سلين نار تكين نبي يوم أذان لولها أرلده كسيدي دمان نحاري سلي نفتن كوغو سلين نار تكين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا رسول الله magii baa ku nagaantayo lacabkii iblays way ka naabad gasheen nebigii allow niyadiyo qalbiga nuurkaagii baa ku nagaadayo nacabkii iblays way ka naabad gasheen way ka naabad gasheen nebi salli calayh والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا رسول الله الله مال انت ينفتني لا نبي ينبشا انا جيري مو شفيع الصديق محمد نبيي الله مال انت ينفتني لا نبي ينبشا انا جيري مو شفيع الصديق محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الله عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا رسول الله نبي أظن بك اليوم إله يدي غني مع الدون بدي أفضل تقول صلي نار طاعتك نبي أظن يدي قلبي يدي قلبي غني عبد بدي أفضل تقول صلي نار طاعتك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله عليك يا رسول الله عليك يا حبيبي